Thank you. He has always been there for me. Ni me upgrades, es marico, so high. Oh, love me, yeah. day I live for you, God. You the only one I ever want in my life. Say hey, danguruli ukanitoa, ukaniosha, ukanitakaza, nyumbani kwangu ukanitembelea, mapenzi dhari ukanishow, katabasamu nami nikigrow ukanisho, wewe ni mpo katabasam nami nikiglow, ukanisho, wewe ni mso hey yeah, wewe ni mso, wewe ni mso KQ Music. tamanio la maisha yangu. Baba ni wewe unayejua nilalavyo na niamkavyo. Baba ni wewe unayejua tamanio la maisha yangu. Kila siku maneno, matendo na mawazo ya moyo wangu yakupendeze babae, ili siku utakaporudi kunyakuwa wateule, nami niwe kati yao. Kila siku maneno, matendo na mawazo ya moyo wangu yakupendeze babae ili siku utakaporudi kunyakuwa wateule na miniwe kati yao Try to winning on the walls, and often we all like, Hallelujah, Hosanna, thank you God, the real God I love. you. I will sing God love. up on your name. God, You respond and that is why I never give up on your name since I knew who you are. I am not the same, I am stronger when I had a David in the lion's den. I'm way up fam, or guide me that I may walk straight in your path and I may not stray. Thank you for all this beauty you created. I got it, nothing on it, oh, hear my breath, prayer. Dear Lord. vilivyo. Ushindi wangu ni kwako Baba, umenitendea oh, uwezo wako Baba yangu, kanifanya niheshimike, ukuu wako Baba wakifari kwangu, baraka nazo kanipea, kaniongoza vilivyo. Ushindi wangu ni kwako Baba, umenitendea uwezo wako Baba yangu, kanifanya niheshimike, ukuu wako Baba wakifani kwangu, matendo na mawazo yangu Baba, uyalekeze maisha yangu kwa mimi nayaleta kwako, matendo na mawazo yangu Baba, uyalekeze maisha yangu kwa mimi nayaleta kwako. Baba, ni wewe unayejua nilalavyo na niamkavyo. Baba, ni wewe unayejua tamanio la maisha yangu. Baba, ni wewe unayejua nilalavyo na niamkavyo. Baba ni wewe unayejua tamanio la maisha yangu, kila siku maneno, matendo na mawazo ya moyo wangu yakupendeze babaye, ili siku utakaporudi kunyakuwa wateule, nami niwe kati yao. Kila siku maneno, matendo na mawazo ya moyo wangu yakupendeze babaye ili siku utakaporudi kunyakuwa wateule, nami niwe kati yao. Matendo na mawazo yangu Baba uyalekeze, maisha yangu kweli mimi nayaleta kwako. Matendo na mawazo yangu Baba, uyelekeze maisha yangu kwa mimi, nayaleta kwako. Mapenzi nayo kanipe, yakaniongeze ya baraka. Ufanisi wangu ni wako Baba, umeniwezesha. Mapenzi nayo kanipe, yakaniongeze ya baraka. Ufanisi wangu ni wako Baba, umeniwezesha matendo na mawazo yangu Baba, uyaelekeze maisha yangu kweli, mimi nayaleta kwako. Matendo na mawazo yangu Baba, uyaelekeze maisha yangu kweli, mimi nayaleta kwako. Matendo na mawazo yangu Baba, uyaelekeze maisha yangu kweli, mimi nayaleta kwako matendo na mawazo yangu baba uyalekeze maisha yangu kweli mimi nayaleta kwako I love KQ music.